là, c'est rien. Genre, je pensais juste aux enfants. Yeah! That's a no-no. l'enveloppe Attends, il y a les enfants derrière. Tu refais le one foot. Quand tu vas monter, je vais, je à droite, je vais faire comme ça. de l'année. Tu fais bagnouille?

Whoop hop Hop Whoop hop hop Très bon, très bon